Mən bu torpaqda yaşayıram. Doğulmuşam burada, yaşayıram da burada. Vətənimin mərdürəyli övladı Belə övladladır işıqlı sabahı Vətən uğrunda döyüşdü Tankı düşmənə sürdü Tankların adı da Albert qoyuldu Vətənimin nərdürəkli övladı Belə övladladır işıqlı Tebessümü ruh verip halkımıza Adını tarixə yazdım Yahudi əsilli amma Azərbaycan avladı sən Milli qəhrəman oldun Adını tarixə yazdım Yahudi əsilli amma Azərbaycan avladı